Polecam Ci książkę Roberta Cialdiniego Wywieranie wpływu na ludzi. Polecam Ci szczególnie, że jesteś kierownikiem, menadżerem, motywujesz innych, bo pewnie jesteś sprzedawcą, to tą książkę doskonale znasz. Cialdini to Amerykanin, to klasyk psychologii wywierania wpływu i pokazuje nam mądre prawdy. Pokazuje, że tak naprawdę, żeby przekonać ludzi, żeby zrobili to, co chcemy, to nie tylko krzyk, nie tylko autorytet, ale też wiele innych metod. To też lubienie, to też konsekwencja, to też społeczny dowód słuszności tego, co się, co się robi. Jeżeli potrzebujesz, a każdy z nas potrzebuje sprawić, żeby twoi ludzie skuteczniej i chętniej robili to, jakie masz wizje, jakie masz pomysły, to sięgnij. Sięgnij po Cialdiniego. Jest to książka napisana prostym językiem dla ludzi biznesu, a jednocześnie oparta od mocnych, na mocnych badaniach psychologicznych. Serdecznie polecam.